नमस्कार घमासान डॉट कॉम की खास पेशकश दे दनादन में आपका स्वागत है आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है हिंदुस्तान की आबादी हिंदुस्तान की जो आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है उसको लेकर आज से नहीं लगभग 50 साल से हम बात सुन रहे हैं लेकिन वास्तव में कोई काम नहीं हो पाया हमेशा की तरह हर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सारे जनप्रतिनिधि इस बात को लेकर लगातार भाषण देते रहे हैं कि हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए सबसे बड़ा संकट साबित हो सकती है वर्तमान में दुनिया भर की बात करें तो चाइना की आबादी 138 करोड़ से अधिक है और उसके बाद दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान की आबादी लगभग 133 करोड़ से आसपास है ऐसी स्थिति में जब 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे कि देश की आबादी कम करना जरूरी है हालांकि उन्होंने कोई नया नारा नहीं दिया उन्होंने सिर्फ एक बात छेड़ी है उन्होंने हम दो हमारे दो जैसे पुराने नारे को न तो रिपीट किया और न ही कोई नया नारा दिया न ही उन्होंने नसबंदी को लेकर कोई अभियान चलाने की बात कही बस मोदी ने तो कहा कि समाज इस विषय पर बात सोचे और आगे बढ़े मोदी की इस बात के बाद इस हिंदुस्तान में एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि आखिर देश की आबादी कैसे कम होगी आमतौर पर ये कहा जाता है कि देश की जो आबादी बढ़ रही है उसके कारण लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और इलाज का खर्चा भी नहीं उठा पाते हैं हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि पिछले दिनों माहेश्वरी समाज के मुख्यालय में ये बात हुई कि समाज की जो है जनसंख्या कम होती जा रही है यदि यही हाल रहे तो 20 साल में माहेश्वरी समाज सिकुड़ता जाएगा कुछ लाख लोग माहेश्वरी समाज के हिंदुस्तान में रहते हैं इस समाज के लोगों ने जब ये ऐलान किया कि समाज की आबादी बढ़ाओ तो उसके लिए बहुत जोरदार जो है पहल करते हुए उन्होंने ऐसे लोगों को जो दो से ज़्यादा बच्चे को जन्म देंगे ऐसे परिवारों को आर्थिक रूप से मदद करने की बात भी कही बाकायदा उसका फिगर भी जारी किया गया कि हम कितने लाख रुपए ऐसे परिवारों को देंगे जब ये बात उनसे पूछी गई तो उनका एक कहना था कि महाशिरी समाज में लड़कियों की संख्या 100 में से 90 हैं और लड़के 100 में से 100 यानी कि लड़की और लड़के के बीच का जो ये अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि यदि आबादी बढ़ेगी तो लड़के ही ज़्यादा होंगे या लड़कियों का ही जन्म ज़्यादा होगा एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान को सोचने की ज़रूरत है वैसे इस हिंदुस्तान के संजय गांधी जैसे नेताओं ने सन उन्नीस में आपातकाल के समय की बात है सोच